嗨，大家好，我是飞马。嗨，大家好，我是莹。今天是我们频道开播的第一天，实在太开心了耶！现在是下午四点的时间，也就是下午茶时间，我们要带大家来到台南家里的正山宫，这里有一摊很有名的关东煮老摊。你想不想吃？想吃。那我们就走吧。Go。 阿姨，啊，你们在这边摆多久了？二十三年。二十三年了，这么久？你们都从什么时候开始摆？呃，下午两点到下午六点半。啊，有没有休息日？休息日没有固定，除了家里有事。这里是自助式的盘子，可以自己拿。 外面这个都熟的嘛，对不对？哎，对。麻烦帮我切一组大肠和香肠。好。啊，要蒜头。好。 这边是我常来的关东煮啊，我非常喜欢这一摊，我们已经点好了，但是你已经先吃了，他太饿了。你在干嘛？女朋友你要喝吗？关东煮之前，我习惯先喝一口这个汤，要不要？润肠。啊，舒服，舒服。 我吃关东煮，直接加辣椒酱。哇！好久没有吃关东煮了，真棒！这也关东煮啊，生意非常的好。问了老板娘很亲切，在跟客人聊天、话家常。

这鹅肉非常的新鲜，鱼板，这香肠比外面的香肠还好吃，真的哈。 我也觉得这鱼香菜很好吃。这我才喜欢奶。一口关东煮，一口汤，真是舒服。你写。 这明显非常的香，真香！哎呀，我非常喜欢他们大肠，和香肠，因为便宜又好吃。他们的香肠是道地南部口味，吃香肠最简单。 我喜欢先搅饭团，然后再把大肠和香肠一起吃下去。过瘾，满足。想跑？你飞不出我的五指山的。 我练哪吃吗？很好吃，QQ 好嫩。银铜茶好喝吗？很好喝。那我要喝看看。好。它这是红茶，乌古早的红茶，不会太甜，还不错。 好的，那我们今天的影片就到此结束哦。如果喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、分享哦。下次再见喽，拜拜。